Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita unboxing paket kiriman bos dari Jambi bos. Kita lihat apa isinya. Kita ada pesan soft kemarin. Jadi kita buka gimana isi soft Oke bos, kita lanjut. bos kita pesan seprek warna putih bos mantap bos kualitasnya mantap bos kita buka mantap bos kualitasnya mantap lembut bos kita buka aja bos. stok juga bos warna hitam sama bos mudah-mudahan bisa amis ceplok yang dua ini dan kita pesannya tiga bos tunggu kita buka satu lagi bos oh di sini ada lem untuk jaran bos sambungan jaran mantap bos bos lem untuk sambung jaran yang satu lagi mungkin ada seperti nah ini bos warna hitam juga bos dari Max Lur bos dari Max Lur Max Lur kita buka aja bos gimana bentuknya ya, mantap bos mantap bos mantap banget bos ini bos dari Max Lurks lembut amat lembut mantap ini dari RF Lur bos RF Lur dan ini dari Amis Amis Lur bos kita pesan dari toko di Jambi bos soalnya kemarin pesan pagi ini nyampe bos cuman semalam aja pengiriman ya bos cuman itu aja unboxing kita ada pada hari ini lurnya mantap bos tiga lur mudah-mudahan bisa bisa killer bos lurinya bisa killer bahan bos kan satu pasang sambungan joran bos oke bos sekian dulu video apa kita pilih warna hitam karena warna hitam sangat menggoda untuk gabusnya bos untuk sempradator Emang Royan banget kalau warna hitam itu casting bos itu rahasia yang bos dan warna putih juga bos sangat doyan gabusnya penasaran banget bos jadi jangan salah pilih umpan top atau warna softlocknya bos dijamin kalau pakai lure ini warnanya warna hitam sama putih atau kalau enggak itu warna kuning dijamin strike nya enggak bakalan kecewa bos coba aja bos mantap mudah-mudahan bisa amis burung bos dan bisa dapat banyak babon